Да что он там орется? Что он там орется, говорит? Eilig! Eilig! Hier zit er. Ga toe. Nee, hij Victoria. Hij nog toch, Lolly? Victoria. Lolly. Nou, snelle. Даша будет идти, Виктория. Вон еще. Uau! A cavana da árvore. was hat. Kauflöte. Oh, danke. Ein Goldtaler. Ein Goldtaler. Hallo? Hallo? Hallo? Oeh, een diesel. Yeah.